non le callis cap tene pigel ave percip cui pir men odio tuaen cavat cu bas kibes sosip cui pir men odio tuaen cavat cu bas kibes di piruilo iskawa i hana cauno no i ne Yola shiripo iskake ne man Fumaski wari no i ne Yola shiripo iskake ne man Fumaski れ当てれぬのましえる愛みもにびるいくるたいねのいせきやきわいみもにびるいくるたいねのいせきやきわい